job job job job job job job दे दो job job job job job job job चाहिए job job job job job job job दे दो job job job job job job job दे दो जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे दसवीं बारहवीं पढ़ ली बन गया डिग्री धारी कोई कहे डिप्लोमा कर ले कर लिया दुई बारी आठवीं दसवीं बारहवीं पढ़ ली बन गया डिग्री धारी कोई कहे डिप्लोमा कर ले कर लिया दुई बारी गणित इंग्लिश कंप्यूटर की भी कोचिंग कर डाली जीके और भूगोल की पुस्तक दस बेर पढ़ डाली दे दो जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब में घोटाला हो गया पीएससी बहुत है अच्छी किस्मत नहीं की बन जाए पटवारी व्यापम में घोटाला हो गया पीएससी बहुत है भारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं की बन जाए पटवारी बैठ बैठ के सुझ गए पुट्ठे ढेर बुक पढ़ डाली कहाँ जाई के मुंह छुपा ले बहुत शर्म है आरी दे दो जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब जॉब मेरे साहब दे दो नारी फार्म भरन के पैसे ना ही बाप देते है गारी व्याकरण को ढूंढू चोरी मना करे हर नारी सर पर बाल बचे हैं थोड़े और बची ना यारी सबसे हम ले लेकर बैठे कोई न दे उधारी दे दो जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब जॉब मेरे साहब शादी हम बिस्तर में सोए अकेले वो बड़ा आबादी हम तो घर में सिंगल बैठे दोस्त की हो गई शादी हम बिस्तर में सोए अकेले वो बड़ा आबादी उम्र हो गई छत्तीस पार अब कौन करेगा शादी बिना जॉब के जिंदगी भैया हो रही रे बर्बादी दे दो जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब जॉब मेरे साहब दे दो जॉब मेरे साहब जॉब मेरे साहब दे दो जॉब